М. Можно? Ну давай читай. Ма, му, му, ми. Ам, ом, ум, им. Ага. Ба, бро, бу, би. Бам, пом, бум, би, бип. Ага. Вот как бом, бу, ви. Вова. Угу. Запаси. К. К. Совершенно верно. Мы. Отлично. Дальше. Отлично. Дальше. Бак. Бак. Бык. Бык. Бык, Бык. это кто? А кто такой? Бык. Бык. Бык. Это есть серьезный разговор. Нам нужен день рождения понарошку? Да. То нам... А? к нам пришли все дети. Чтоб дети все пришли? Помни, кто... у нас? Так, кто... интересно. Mm -hmm. А кого, а кто у нас будет на день рождения? Максим, Рома, я. Ваня. На... А... Алена. Алена. Профилактика закончится через два часа. Профилактика в компьютере закончится через, да, через два, Мам, через три часа. Э, Это э, э, до рынка. Машины программа начнется часа, э, половины пятого, да? 16.30. То есть мы, То есть вы в, мы придем к четырем? К четырем вы придете, пока обосновываетесь, присаживаетесь. Э, Надежда приходит также. половине пятого? Да. Анатолий, Максим и Роман. Меня. Меня завтра заезжаю. Так. Это друзья или... Это у нас братья, и это у нас день рождения понарошку. А, -а, -а все, очень даже весело. ¡Vamos! обязан быть честным и смелым. Клянусь заниматься достойными лишь делом. И рад имя с честью носить здесь, перед всеми друзьями. Клятву не нарушать, а то нас придется на остров списать. Сундук мертвеца этот остров зовется. Никто, побывав там, домой не вернется. Настоящие пираты. Так. Это у Стрела, да. Садись, садись, садись. за... Детки на слово. Подошла поближе бабка. Бабка, не пожалуйста. Держитесь, держитесь, Нарепки, держитесь. Так, кого нам звать следующего, ребята? Позвать. кивнула. Кошка за ручку, жучка за внучку, внучка за бабку. Просто вот так сделай, смотри. Ты дышишь, все. Танцуй! Смотри, о! просто. Ну как уме... Ой, ой, ой, ой, ой. Танцуй! Ром, давай вообще сегодня. Нашему султану сегодня просто у него очень замечательное настроение. И он хочет с вами вместе отправиться за сокровищами. Возьмете его с собой? знаю. Ребят, ножки ну а были? Да. Ручки танцевали? Завтра Ниже еще пойдем. Вот потанцует наш живот? Правильно, правильно, Тоя, танцуй, молодец, молодец. Bye. <laughs> Давай. Хорошо. Сейчас кому будем Максиму. Максимке. Давай. Раз на День рождения. Макса, Макса, каравай. Вот такой вышины. Вот такой нежины. Вот такой ширины. Вот такой ужины. Так, Толя. Как на Толе. Не видите, Макс. Как на Толе. День рождения. Испекли мы каравай. Вот мучились дети. Все имя написано. То там был чувак один, который был 6, шофер. 6 и 7 вам, блядь, видишь? Вам? Да, ну когда я сниму? Чьи? А, Загадали желание? Чьи цифры? Кому 6, кому 7? не 6. Дуем Мне дружно 6. на свою свечку. А я тут, а ты тут. Макс, давай, Макс, дуй. Макс на свою дует. Рома, ох, не достает. Рома. Ура! Смотри, Ура! пойдем пойдем. Вот Нет, это, вот хлопаем, это Полина, блин, хлопаем. Торт такой. А, вот он где. Ну так он потек.